你卖房区收过了吗？这还很多药，快来捡一下。我药够了。Thank you. 我要够了。怎么有狙击木板？没看到。 他们还打掉一个人，在哪儿呢？Nice, nice shot, man. Nice shot. Yeah. Only one p e kick, okay? Yes. 空投，这空投舔不了，那边有人，最起码两队，让他们打了。 我们这个岩石堆，这个可能是中中心位置啊。这里很多雷，你们过来拿。很多什么？有雷。We are in the c e n t a r area, bro. 红楼那边有人。 chứ Number four, number four, enemy In the rock, behind Uh, one shot is one three zero. Shit. Yeah. One one one three zero. Two people. Careful. Yeah, yeah. Oh no. Net net net net. bom bom bom bom bom bom bom nết nết nết thank you thank you yeah oh nice Uh, on the rock, on the rock. One, one, one people. Yeah, yeah, yeah. One people. One people. Yeah, only one people. Wait, wait, wait, wait. I don't know. Oh shit. oh, oh, oh, shit, shit, shit. Hey, hey, hey, hey. Come, come, come, come, come, come. Where is he? Yeah. Yeah, nice. Yeah, thank you. Okay.